Chinese. Yun, Bugoy. So, this is episode is very special kasi about to sa mga instant noodles. Nung college pa tayo, syempre, ito yung mga uh, go-to, mabilisang lutuin, instant nga kung sabihin. Oo. lalo na pag may klase ka ng umaga, wala kang time para magluto ng almusal. Hmm. Busan mo lang ng tubig, takpan mo. Noodles. Saka Asian, pag sinabi mong Asian, Oo. Kadikit na yun ang pangalan natin. Pero anong favorite mo na instant noodles mo? guys? Pilipinas talaga, pancit canton talaga. Ako din. walang Nakakimi din ako. pancit Siyempre yung canton. tamis anghang tayo. Oo. Ako lang pala ikaw. Ano? Yung dry, pancit canton. Ah. Tapos yung may sabaw, yung laki mi beef. Ako di ako masyadong mahilig sa may sabaw na ano eh, mga noodles, yung mga hmm. ganito. Di ako masyadong mahilig. Isa lang gusto ko talaga yung nissan na seafoods. Yung Na nasa cup, instant nasa cup. yan, yun lang. Ako naman, yung, kaya ako nagustuhan yung laki mi, saka yung magi pa nga eh. Oo. Kasi pag nagiinom kami magkakabarkada sa Pinas, oh. Pinas. Pinas sa Pinas. <laughs> nagiinom kami magkakabarkada sa Pinas. Bumibili kami ng ano ng Lucky Me instant noodles o yung Maggi tapos nalagyan namin ng itlog yun tol. Masarap siya actually bugoy pero sa akin pag kumakain ako ng may sabaw feeling ko may sakit ako. Yun yung paramdam ko yung ah. parang hindi ko. Yun nga lang ano, uh, yun nga ah. lang parang pangit lang dun pag napasobra ka ng inom. Uh, hindi susuka ka. Pag uh, sumuka ka bubot pa tayo. <laughs> Noodles. Kadiri. <laughs> Buo yun. Eh. Naranasan mo ba bago yung mag-aambagan kayo mga magka-classmate mm. para lulutoy niya lulutoy sa isang ano. Tapos oh, manood kayo ng Tarzan X. Ay, joke lang. <laughs> Oo, oh, solid yun sa <laughs> Pilipinas. Kasi yung mga other Asian countries, sigurado uh, may sabi sa yeah, uh, Sorry. So, mismo. you can share your stories with us sa comment section. No? Mismo. Yan, may iba't ibang noodles kami dito. Ano tong mga noodles natin dito, Bugoy? Yeah, meron tayo iba- ah, iba't ibang noodles galing sa ibang bansa. Meron tayong Nisidap from Malaysia. Oh, may Malaysian noodles Malaysian tayo. Sa mga bugoy. Dahil nasa Thailand tayo, meron tayong pinakasikat nilang noodles dito, yung Mama Noodles. Mm. Yeah, ito yung Mama Noodles. At meron din tayong Annyeonghaseyo, yeah. Samyang, cheese. Okay. Meron na tayong uh, instant ah, noodles. Dito, Malaysian, may Thai, may Korean tayo. Siyempre, meron tayong Japanese. May Japanese noodles tayo. Gabi, busog na busog tayo nito. Siya, huwag natin kakalimutan ng famous Indume ah, na galing sa Indonesia. Piling ko itong pinaka number one na oh, uh, I think all over the world. Kalaban ng Pancit Canton. Eh. Sa Pilipino, sa ah, para sa mga Pilipino. Buti nga natagpuan natin to. Sa Kasi mahirap hanapin dito sa sa Thailand yung sariling atin na Lucky Me Pancit Canton. So mag-order ka lang nito sa mga nagtitinda na online o kaya yung mga nandito rin around sa, sa lugar namin. Another Malaysian So, actually, nakita lang namin to sa 7-Eleven. So, mm. Maggi Malaysian. May flag pa siya ng Malaysia. Meron din tayo nitong ah, product ng sikat na Ajinomoto. Pero hindi siya sponsor, ah, mga Oo. bugoy. Sa Thailand din yan. Number 2 daw to sa Thailand. Oo, Ah, parang itong dalawa number yung one. sa mama, tapos itong yum, yum yum ah. noodles. Oh, tignan ko Ayan. tayo. Yeah, excited na ako, bugoy. Simulan na natin. Okay. Let's go! Okay, yan mga bugoy. Simulan na natin. Umpisahan natin sa Japanese ramen na tinatawag nilang Koru Tonkotsu Ramen. Koru Tonkotsu Ramen. ramen. Okay, simulan natin, Bugoy. Bango. Bango, ano? Mabango. Promise. Hmm. May kasama siyang bacon. Nakunin mo yung bacon. Kaya natin yung bacon kung ano lasa ng ganito. Bacon ba? Kumain muna natin yung hmm. sabaw. Uy! Ang sarap! Sarap oh, ang sarap. Grabe. Ah, mm. Yung bacon medyo maalat pero walang halong etchos. Sarap ano? O pabulaklak. Ang sarap. Pero ito masarap. Ang lasa niya para siyang mushroom yung soup na may cream. Yung noodles. Masarap yung sabaw. Ang sarap. Masarap. Uh, let's, let's go to the second noodle ano to. Second noodles natin is uh, ah, Maggi Fusion World Taste from Malaysia. Try natin. Mm. Medyo maanghang ng konti. Mm. Yung noodles. Masarap yung, ang galing, ang galing naman natin magluto ng noodles. Sakto. Mm. Sakto lang yung init kasi ng tubig natin. <laughs> uh, for me, medyo hindi ko gusto yung yung pagka-strong niya kasi mas strong strong yung curry kasi strong din yung spice. Ako ang nilalasahan ko eh imagine niyo yung sobrang tapang na na spices. Mm-hmm. ginawa nilang soup. Tikman natin yung soup. Mm, ayos lang din. Mm. Pero mas parang feeling ko mas masarap yung kanina. Yung sa Japanese. Masarap siya pero hindi hindi siya ano sa panlasa ko. Mm. Pwede na. Pwede na. Okay, next. Okay. So natin ang, ang tawag dito ba Korean, Korean samyang. samyang cheesy cheese flavor. Cheese flavor. Yeah, try natin to. Ano yung amoy? Amoy cheese. <laughs> amoy yan. Parang cheese powder. Okay. Diba? Sarap pala nito. Kasi Ang sarap. Para siyang tinuna no cheese. Talaga puro cheese yung malalasahan mo. Mm. Hindi siya yung parang sinabi lang cheese, pero wala kang malasan cheese. Ito naman cheese na cheese. Pero mas masarap pa rin yung Japanese uh, yung kauna-unahan. kauna-unahan. So, pang, parang siguro second to. Pangatlo pa lang to, ano? Eh, tapos meron din siyang kick ng ano ba yung sipa ng anghang. Mm. Medyo maanghang din siya. May anghang na konti. Hindi yan sobra. Ito yung magugustuhan mo yung, yung pag na, habang nanonood ka ng movie Netflix, tapos bigla ka nagutom. Ito. Sarap. Mm. Sarap. Sarap ba? Mm. Sarap kaya? Sarap. Next. Ngayon eh, balik tayo sa Malaysian. Ano tawag dito bukod? Mi sedap. Mi sedap. Mi segera. Nakalagay sa packaging Talaga, na, si, sigera. Ito pala yung kumanta ng ano, pagdating ng manya ko. <laughs> Ay, sa sigera yun. Ah, sa sigera ba yun? May sigera to. Mabango yung amoy niya to ah. Siguro gawa ng bawang. Kasi may onion, di ba nakalagay din bawang. <laughs> Oo nga kung onion Bawang din, bawang din nakalagay sa kanya. Sa Malaysia. Sa akin, medyo hawig siya dun sa Indume ng Indonesia. Yung, medyo hawig ng onde. Mm, sarap. Masarap. Tapos medyo manamis na may siguro dahil dun sa sauce na... Mm. Malaysian, Tapos, Indonesian, and Filipino noodles magkakadikit ang lasa. So tawag dito ay misidap from mm. Malaysia. Hindi ko alam kung tama pronunciation ha. Sorry kung mali. Aloy mak, hap. Yeah. Masarap, aloy mak. Aloy hap. Ching ching. Next. Next tayo mga boy, medyo busog na tayo. <laughs> tayo So, ano tawag na, natin dito sa noodles na to? Actually, ito yung pinaka ah. famous nila dito sa Thailand, yung tom yum na ah. soup noodles. Yung brand dito ay Mama. So, ito sa pinaka sikat na, na brand ng hmm. noodles ito, Mama Noodles. Actually, ano, all over the world, pag mm. sinabing Thai, Thai na hmm. noodles, Mama yung talagang mm. sikat. Tapos ito, ang, ang flavor nito ay Tom Yum. Tom Yum Kung. Kung. Kung ay hipon. Hmm, hipon. Kasi natin to. Try natin. Ay. Ay. Ah. Sarap talaga ng sabaw nito. Ano? Panalo. Yes ah. na to sa akin. Sarap yung sabaw niya. Tom Yum talaga. Wala na akong manasabi dito kasi 11 years ba naman na tayo dito sa Thailand? Bugoy 11 ako, ikaw. Huwag mong sabihin. <laughs> Basta, ma- medyo matagal na kami dito yung... Yun, para sa mga solid bugoys na nanonood nito sa Pilipinas na hindi pa nakakapag-experience kumain ng Thai instant noodles o mga ramen noodles. Uh, ang lasa niya, comparison lang to ah, uh, parang para kang humihigop ng imagine yung sarap ah, para kang humihigop ng sinigang na sabaw na may noodles bango talaga uh, buhay na ito standard standard cooking ng instant noodles para sa mga hindi Thai, ganito, pakuluan mo, lagyan mo noodles, parang yung standard. Hmm. Pero yung mga lokal talaga, yung wife ko kasi ibang, ibang luto niya eh. Bibilis ng hmm. noodles, tapos niluluto talaga nila to na parang tom yum. Lagyan pa nila ng mga gulay. Mga gulay, mm, sarap grabe. Imagine mo yung malaking hipon. Mm. mm. Aloy, ching-ching. Mm. Aloy, Mac. Aloy, Mac. Mm. Next noodles tayo. <laughs> okay, our next noodles is Thailand ulit. Yeah, Thailand. Thailand. Product ng ramen. Ajinomoto. Ajinomoto. Okay. This is yum yum. Yum yum. Yum ano? yum. Hmm. Dali agad si Buboy. <laughs> yung text, uh, yung ano niya, appearance niya, medyo ano siya, fat, fat noodle. Mm-hmm. No? Oh, medyo amoy ano siya. Amoy chami. Alam mo gusto ko dito kasi mahilig talaga ako sa pepper, kaya gusto nagustuhan ko to. Actually, hindi ko na-expect tong yam-yam na to na ganito ang lasa. Mm. Ano siya? Sweet, peppery, mm. tapos maanghang siya pero hindi anghang sili, anghang ng pepper. Pepper. Grabe. Diba? Madami mo naka, naka-anim tayong noodles. Marami tayo na-explore na iba't ibang mm. klase ng ramen bugoy. Kung gusto diba? ko tong episode natin to ah. Nakadalawang episode pa lang kami. Kaabangan nyo. Mm. Next diba? noodles tayo mga bugoy. Siyempre, dito tayo sa Indomie. Indomie. Indomie Mubugoy. So, let's try this. Uh, I think this is the closest uh, ramen noodles to pancit canton. Mm-hmm. Di ba? Ito yung... Mm. Napasobra singhot <laughs> ko. Ito yung pag, pag nagke-crave ka at wala kang mahanap ng Philippines, uh, Philippines, Pilipinas na pancit kanto na Lucky Me. Oh, dun sa mga OFW. Oh, ito talaga. Kung lagyan mo lang siya ng kalamansi, medyo hawig na yung lasa. May iba-iba siyang flavor actually. Yung nakuha namin yata yung standard. Mm. Ang sarap. Wala ka talagang tapon dito. Ano, sa oh. ano. Sarap, grabe. Parang halos lahat ng lugar sa, sa buong mundo merong Indomie kasi parang kita mo yung mga review sa, sa YouTube hindi nawawala. Ito laging kasama ang Indomie sa mga review nila. Indomie number one. Aroy ma, hap. Aroy ma. Hap. Ayan, at last mga bugoy, nandito na tayo sa kahuli-hulihang noodles na titikman natin. And this last noodles is from Lucky Me Pancit Canton Bekenanen. Uh, ah, Bekenanen. <laughs> Lucky Me Pancit Canton from Philippines. Yes. Bago natin simulan ang tikman to, may napansin ka ba dito sa noodles na to? Ang una ko napansin, bilog na yung ano niya, yung parang 'di ba dati square lang siya. Tapos oh. malalaki na rin yung kanyang noodles. Mm. So yun, tapos may napansin pa akong isa. Ano pa? Ikaw naman. Yung ano? sauce niya, hindi na ganun kadami. Ah, talaga? Ngayon, tikman natin kung ano yung lasa niya. Mm. Nandun pa rin yung lasang Pinoy, kalamansi, siyempre. Hinahanap ko yung medyo alat, siguro kulang na siya sa alat sa akin. Umunti na yung seasoning niya, pero masarap siya. Sa laki ni Bidang Jollibee pala yun. Jollibee pala. Jollibee yun. Siguro pinaka gusto ko sa noodles na may sabaw ah. Yung Japanese na Yung tonkotsu. tonkotsu. Yan. Ramen. Oo, tapos, siyempre, sa dry noodles naman ako, number one pa rin sa akin ang Lucky Me Pancit Sa akin, tama si BJ, masarap yung Japan. Sa gulat ako actually. Parang, oh! <laughs> <laughs> sa dry naman, hindi ko masabi yung pancit canton eh. Pero para sa akin, parang masarap yung ano, mi goreng sedap. Yun mga bugoy, salamat sa pagsama sa amin sa episode 2 ng Let's Try This! Ngayon, kung mayroon kayong mga gusto na pasubukan sa amin dito sa episode natin na Let's Try This, just comment, no? Mm, comment sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube, mm. PM us. Kahit ano pa yan, kahit out of this world yan. Yung bang Let's Try This, nag-stick lang, do, nag-stick lang ba siya sa pagkain? Hindi, hindi. Or kahit, kahit ano? Yan. Ano? Kahit ano eh, paano yan. kung ipatry, patry na, sa, nila sa atin yung mga exotic food? Pwede, as long as available siya sa market na pwede nating mabili dito, di ba? Pwede nyo rin kaming padalhan. Eh, pa, eh paano ko ipatry din sa atin yung mga tinatry ni Boy Tapang Bugoy? Ah, iba na yun. Hindi kami ganun. <laughs> yung let's try this more more on ano to, yung mga gusto nyong masubukan namin. Huwag kayo mahiya. Uh, comment nyo lang o kaya mag-DM kayo. Yung mga totoo naming kaibigan, na totoo naming followers, mm. yun. Comment kayo. Yung mga solid bugoys solid yan. Solid bugoys dami actually ng mga solid cookies yan. Natutuwa na ako sa inyo kasi uh, kahit pa paano, nandiyan kayo nakasuporta. Kahit alam nyo si Mac lang to, kahit alam nyo si BJ lang to, di ba? Mm. Yan, guys, may marami pa tayong episode na lalabas, so abangan nyo lang palagi. So, kung may mga gusto nga kayong pasubukan, paulit-ulit ako, comment nyo lang, ano to? Mm, comment lang kayo. Yun. <laughs> na, Pag nagustuhan nyo to, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel. Na Bugoy Bros. Instagram. At Bugoy Bros. Facebook na Bros hanggang sa muli. Bingaw!